नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत बाप्ने आपने के आपने अभी सब देख रहे बने बिरगन संजाल के यहाँ हमने के संपूर्ण टीम के साथ देखल बने श्री ब्रह्म बाबा प्राथमिक विद्यालय यहाँ के जो स्थापना भैल बाटे दू हज़ार पैँसठ साल में मझरिया वार्ड नंबर तीन बारह में हम निकाल रहा बनी सन अभी हाल के अवस्था स्थिति परिस्थिति संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पहल कार्यकाल समाप्त करके दूसर का कार्यकाल में प्रवेश कैलक लेकिन दूसर का कार्यकाल प्रवेश कैला के बावजूद भी हमने के सरकार के नीति नियम जोन रहा बाटे नून से लेकर के और सुन तक जोन किस्म से आ, मतलब कि आवे के चाहिए जैसे जनता के लगानी जौन भाई उस जनता के लगानी पुनः जनता में सार्वभम भैल कि ना भैल और ये आधार पर देश के हर एक देश के ये नीति हो खेला और वही के तहत हमने के कार्यक्रम समाज निगरानी यानी कि समाज निगरानी के साथ भी रहा बनी हम अपने के अपन आत्मीय मित्र अनिल वर्मा आदरणीय दर्शकविंद अभी के अवस्था स्थिति परिस्थिति में हमने के अभी यहाँ पर जो श्री ब्रह्म बाबा प्राथमिक विद्यालय की जो अवस्था स्थिति परिस्थिति बा की तरह से बा शिक्षा की जो नीति रहल बाटे सरकार के उस शिक्षा के नीति कितना तक कार्यान्वयन रहल बाटे ये स्कूल के अवस्था स्थिति परिस्थिति के तरह से रहल बाटे इस सभी के संदर्भ में हमिका संपूर्ण यहाँ के जो भी अभिभावक बनी अभिभावक लोग की दृष्टि में दृष्टिपात करावे खातिर हमिका उपस्थित रहल बानी सर चलिए हम का अभी थोड़ा सा विद्यार्थी लोग से हमिका बातचीत करे के चाहें कि विद्यार्थी लोग वास्तव में यहाँ पढ़े वाला लोग कि खाली खेले आवेला लोग या यहाँ के शिक्षक लोग जो बानी उन लोग अपन दायित्व जौन बाटे जिम्मेवारी जौन बाटे वहाँ के की तरह के अपन जिम्मेवारी बहन कैले बानी आई हमका प्रत्यक्ष रूप में रूबरू करें कथी नाम भइल वैष्णवी कुमारी यादव वैष्णवी कुमारी यादव कहाँ घर भइल मझरिया मझरिया अच्छा पापा जी के नाम राधानंद प्रसाद यादव अच्छा बाबा जी के नाम लक्ष्मण प्रसाद यादव अच्छा आ, हेड सर के नाम कथी है रामाशीष गिरी रामाशीष गिरी अच्छा और बाद में और सर लोग के नाम याद बा कथी कथी नाम बाटे बीडी किशोर गिरी अच्छा अच्छा हां कितने कक्षा में पढ़े पढ़ेला तीन कक्षा तीन में पढ़े पढ़ेला कथी कथी पढ़े पढ़ेला मैं डेढ़ आए के किताब आ? किताब किताब में कथी कथी पढ़े पढ़ेला कथी कथी प्रश्न सर हैं सब ए बी सी डी आवेला पढ़ा था A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z अच्छा आतन का लवे लवे पढ़ा था A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z तनका कूपी निकाला था कूपी एबीसीडी छोटका बड़का दोनों आवेला हाँ। लिखे तो नहीं लिखा था जो जो अक्षर कहा था नु उतने लिख के बताओ था अच्छा मास्टर साहब लोग ला ठीक से ला लोग होमवर्क देवे ला लो हाँ। चेक कर ला लो कि ना चेक कर ला लो अच्छा गलती करे तो फिटबो हाँ? हाँ। तो कर ला लो हैं हाँ फिटबो कर ला लो गलत ना कर हाँ अच्छा लिखा लिखा था एम लिखा था बड़का की एम बड़का हम्म अच्छा आ छोटका की एम अच्छा क्यों लिखा था छोटका के हाँ बड़का के क्यू हाँ हाँ बाद में डी के पहले कथी होखेला डी के पहले सी सी अच्छा आ, एम के पहले कथी होखेला एम एम के पहले एन होखेला हाँ? एम के पहले एन आ एन के पहले आ एम एम अच्छा एन के पहले भी एम होखेला एम के पहले कथी होखेला एम के हाँ ओ ओ आ ओ के पहले कथी होखेला यल यल अच्छा क्या नाम है बाबू जोत कुमार शर्मा जोर से तनी बोलो ना हाँ कुमार शर्मा भूख लागल हो माल खाजा खा लगा ठीक मीठे भाई अच्छा आ पापा जी के नाम ओम प्रकाश शर्मा आय ओम प्रकाश शर्मा ओम प्रकाश शर्मा आ अंकल जी के नाम अच्छा आ हेड सर के नाम मुंह से बोली मेरे बोला कौन हेड सर के नाम कथी बा हेड सर के नाम कथी बा हम्म। याद ना हो अच्छा स्कूल के नाम कथी है अच्छा ए बी सी डी आवेला हाँ। पढ़ के सुनावता A B C D E F G H I J K L M N R S T J एक बार फिर से तनिका लो जोर से A B C D E F G H I J K L N M O P अच्छा, पी के पहले कथी हो खेला एफ के पहले का खेला एफ के पहले कथी होखेला एफ के हाँ एफ के पहले पहले बाद समझ में आवेला पहले या बाद में हाँ? हाँ? कति खेला एक के पहले कति उखेला नआबेला अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ और भी विद्यार्थी बारे वो लोग से भी हम बातचीत करे हम कहाँ थी नाम है बाबू कई कक्षा में पढ़े तीन तीन में पापा जी के नाम कथी थी शोभाराम शोभाराम चाचा जी के नाम संकल अच्छा संकल अच्छा ओकर बाद में हेड सर के नाम कथी है लाम असगिल्ली अच्छा आ, सर लोग के नाम याद बा नहीं ना नहीं याद ना अच्छा बाबा जी के नाम कथी बा थालू अच्छा एबीसीडी आइला हैं पढ़ के सुना देबो सुनाबो तो A B C D E F G H I J K L A P U R S T कति नाम है बाबू संतोष कुमार यादव अच्छा पापा जी के नाम राजन प्रसाद यादव अंकल जी के नाम गाजन प्रसाद यादव हेड सर के नाम राम गिरी अच्छा और सर लोग के नाम याद बा कथी हाँ। कथी बा ब्रिक किशोर गिरी अच्छा और मैडम के हाँ प्रतिमा मैडम हाँ हाँ पिंकी मैडम अच्छा अच्छा अच्छा आ, कितना कक्षा में पढ़ेला थ्री थ्री में पढ़ेला ए बी सी डी आवेला हाँ। पढ़ के सुना देबा हाँ। सुनावा तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y Z अच्छा एफ के पहले कथी खेला e। e खेला ना e। आ क्यू के पहले कथी खेला क्यू हाँ पी पी होखेला ना हाँ धन्यवाद आदरणीय बिंद अभी अपने समान अरवा देख रहा बानी प्रियगंज संजाल की टीवी और अभी की अवस्था में रुआ समान श्रवण कर रहा बानी जोन भी विद्यार्थी से नाम पूछल जाता गार्जियन के नाम पूछल जाता चाहे हेड सर के नाम पूछल जाता उमेर अरवा समान रुआ देख रहा बानी और श्रवण भी कर रहा बानी कि कोई भी विद्यार्थी जो नाम कह रहा बटे तो साधारण आम जैसे देखल जाता तो गाछ वृक्ष और आलू प्याज के जैसे नाम रख रहा बाटे चाहे वो क्यों के हो हमने के सांस्कृतिक संस्कार परंपरागत जौन हमने के संस्कार जौन रहा बाटे ये परंपरागत संस्कार हमने के साथ से जौन अभी जौन पाठ्यक्रम लागू भेल बटे पाठ्यक्रम में से जौन मोरल साइंस अंग्रेजी में कहल जाला नैतिक शिक्षा कहल जाला उ नैतिक शिक्षा जौन होखेला नैतिकता जो प्रदान करेला उ नैतिकता के संदर्भ में अगर बातचीत कल जाए तो अपना श्री बड़ लोग के नाम के पहले श्री सुश्री मिस्टर मिस्ट्रेस आदि इत्यादि जो लगावल जाला इ कहीं भी कोई भी विद्यार्थी से नहीं सुने के मिल रहा आखिर एक जो उपज रहा बाटे जो नैतिक शिक्षा जो हम के पहले पाठ्यक्रम में रहे वो आज हटा करके अन्य विषय सब लागू लिए बाटे जना कि उपज देखल जा रहा बाटे बहुत सारा विश्लेषक लोग के धारणा रहा बाटे आ, कुछ अभिभावक अभिभावक लोग से भी हमिका कुछ हमने जानकारी लेवे के कि अभिभावक लोग के जो भूमिका बाटे अभिभावक लोग अपन आ, कितना की भूमिका निर्वाह कर रहा बाटे एक संदर्भ में हमिका जानकारी लेवे के अपन शुभ नाम बताइए सर नंदू प्रसाद यादव और भी एमे बच्चा सब पढ़ेला की ना ना पढ़ेला सब बोर्डिंग हां सब बोर्डिंग स्कूल में अच्छा बोर्डिंग स्कूल में काहे पढ़ावे नहीं सरकारी स्कूल तो यहां बड़ले लेवल पढ़ाई तो होते बा अब लड़का सब पढ़ावले बोर्डिंग में लड़का सब पढ़ावेला बोर्डिंग में काहे एकर कारण तो कुछ होई न एगो विद्यार्थी पर सरकार के पैंतालीस सौ रुपया खर्च होखेला जो की पैंतालीस सौ रुपया खर्च और वह नून से लेकर और सुन तक के टैक्स जो भरले बानी ओकरा बापत में सरकार हुआ फ्री में देता यहाँ शिक्षा तो वो छोड़ करके पैंतालीस सौ रुपया छोड़ करके एक्स्ट्रा अलग से और भी खर्च करके पढ़ावत तरी एक पीछे के कारण कथी बा जल्दी जी आ जाइए में अच्छा एमें जल्दी ना जी आई काहे सरकारी काम तक फिकर सर निफिकी रोकेला तो इन्हें सब निफिक्र लोग पढ़ाता हम्म, मंदिर में पढ़े लड़का सब मन से अपना हिसाब से पढ़ी अच्छा हम्म। अपना हिसाब से हाँ मैटर देखल तो बोलक बदल तो साफ हाँ। हो गए हाँ। ना भेल तो फिर झपाई जा और हाँ। बात तो चढ़ल बढ़ल बा तो महीना दिया जाता तो चढ़ल बढ़ल बा हम्म, वो हिसाब से सर हमने का मैंने भेजा दिए जी बहुत धन्यवाद हाँ यहाँ पर अभी अभिभावक लोग बानी शायद अभिभावक अपने कि बच्चा में पढ़ेला कितने कक्षा में पढ़ेला सब लोग की बच्चा वो अभी बच्चा में पढ़े बच्चा में पढ़ेला अच्छा बच्चा में पढ़ेला अपने के बच्चा सब के पढ़ाई कैसे रहा बैठे राउर दृष्टि में अभी तो स्थिति में ठीक बा अभी स्थिति में ठीक बा अच्छा इसे यहाँ पर जो बच्चा सबसे पूछनी हुए कुछ बात सब रुआ सभी भी देखनी है श्रवण कहनी हुए इस संदर्भ में राउर धारणा कथी रहल बाटे हमने के तो बात जे यहाँ तो पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करवाई तो लोग हम्म। हमने के देखे में तो ठीक बा हम्म, हम्म, जिसमें बच्चा सबसे पूछल गए हवे नाम वगैरह है नु तो गाछ वृक्ष अली प्याज के नाम रख लख जौन हमनी के सांस्कृतिक संस्कार जौन बाटे अपना से बड़ लोग के नाम रखे के पहले श्री सुश्री मिस्टर मिस्ट्रेस ना ये सब रखे के ये सब कोई बच्चा ना कहत लख ये संदर्भ में अब जैसे राउर ही बच्चा बाटे आ राउर नाम ऐसे सीधे नाम रख के कहता तो थोड़ा सा मतलब कि संस्कृति पर तो धक्का पहुंचाता राउर भी मान सम्मान पर धक्का पहुंचाता ना ये संदर्भ में राउर का धारणा रहा बाटे हमने के तो बाज लड़का सब ऐसे जे मने अभी तो बुजुर्ग में बा तो लेकिन तो तीन कक्षा तीन कक्षा में पढ़े वाला विद्यार्थी सब अभी कथी बाजे अब व्यवहार भले देहात के भेला से तो, तो केहू लेके बोल दी हाँ, हाँ। ओकरा तो अभी थी नहीं थे और सब बोले में आ जाता असरी असुसरी लगा दे में वो नहीं आव ई सिखाए में लोग टीचर हाँ। लोग के कमी देख रहल बानी शिक्षक के कमी देख रहल बानी गार्जियन के कमी है हाँ, कि सरकार की कमी बा गार्जियन तो मान लीजिए अभी <laughs> स्कूल में भेज दिलक हम्म। त तो तो स्कूल में अभी सर नु पढ़ाई करूँ के नहीं पढ़ाई करूँ का हाँ। पढ़ाई करूँ तो हाँ। रहे मैंने हमने अब प्यार में लगा दे ली कैसा जी तब तो वह नु जे बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर एक जना यहाँ यहाँ की स्थानीय बानी बातचीत करेंगे आप शुभ नाम बताइए हम राजू कुमार सा राजू कुमार सा अभी विद्यार्थी सबसे हमने क्या कुछ बातचीत हमने क्या करते रहनी सन रुआ भी श्रवण करनी है देखनी है दृष्टि पाप भी कहनी है तो जस्ट आवता नहीं जैसे मैं विद्यार्थी तीन कक्षा में पढ़े वाला विद्यार्थी सबसे हमने क्या बातचीत करी है उनमें ए बी सी डी भी बहुत सारा विद्यार्थी पढ़ल हलो लेकिन जो हिसाब से हुए के चाहिए रट्टा जो होखेला वो रट्टा मात्र रट ले बाटे पूछला पर मैंने आगे पीछे का होखेला नहीं होके सकल तो अब मैंने तीन कक्षा में पढ़ता संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पहल का कार्यकाल समाप्त होकर के दूसर का कार्यकाल में प्रवेश ले बाटे ना अब आ, सवाल रहल बटे कि वो विद्यार्थी सब मैंने श्री सुश्री मिस्टर मिस्ट्रेस जो हमने के सांस्कृतिक संस्कार जो रहल बाटे परंपरागत ना कमजोरी आयल ना तो अब ये संदर्भ में काथी दिया उनती नु लइका भाषा बोली शिक्षा दी हाँ, हाँ। शिक्षा ली ना वो हाँ, अनुसार अपन बुद्धि विवेक हम्म। फैलाई प्रचार प्रसार हो कोशिश के करे मानता नहीं गार्जियन विद्यार्थी शिक्षक या सरकार यहाँ दस देखी टाइम भर अपने तीन साढ़े तीन तक ले घंटी चलेला हम्म। वहाँ टीचर लोग के निगरानी वाला काम बा हम्म। आ एक बाहिक में अपने के गार्जियन के निगरानी वाला काम बा फिर लड़का के जनती अपन शिक्षा दियाई हम्म। उनती अपन उनती आगे करी ठीक बा आ सर लोग के तो निगरानी में दस चाहिए साढ़े तीन चाहिए चार हो को उतना निगरानी तक ले तो सर लोग के निगरानी में बच्चा हईते बा हाँ, हाँ। अब सर लोग कथी सिखाइन बच्चा के हाँ। वह शिक्षा बच्चा सीखी ना आया कथी बात ने के एगो चीज रह गेल हमनी के टाइमली क्लास चले के पड़ल ना दस पौने दस बजे से देखी संचालन हो जाए के पड़ल देखिए उस बारे केन्तियो आवालन के केन्तियो आवालन को के तैका तो ये में कम कमजोरी बात तैका हम में कबो देखे में जी एमे गार्जियन की भूमिका कैसन हो के चाहिए अब गार्जियन के चासो जे गार्जियन में नहीं है कुछ कमी कमजोरी करेला सब में तो गार्जियन चासो ले तो आज स्थिति ना रहित कह के तो गार्जियन के बहुत कमी बा यही चीज में गार्जियन के में अपने के यहाँ कथी कहला समिति का अथी होखेला एगो हाँ। अध्यक्ष के चुनाव ना होखेला हम्म, हम्म, तो अपने जी व्यवस्थापन से वो चीज में हम विरोध कैले रही हाँ, हाँ। ठीक बा अध्यक्ष में लड़ले रही दाबी में <clears throat> तो यहाँ कथी एगो बात आगे रहे हम्म। अपने के जेकर बगमत जेकर सेलेक्ट रहे ओकर हो गए ऐसे ही मनमानी उ चीज तो नानू आई के पड़ल हमने के नू व्यवस्थापन समिति के चुनाव के मतलब कथी है सामाजिक रूलर से चले के पड़ल हमने के पार्टी पक्ष ना देखे के पड़ल ना तो हमने के जे ठीक वोटिंग होखो चाहे बहुमत के अनुसार हो को हम्म, हम्म। चाहे जनती तो मनमानी तो करे ऊ चीज ना नु हम्म, सभ्यता तो ना नु बनल हमनी के नु ऊ चीज कथी बाटे ई हमनी के सामाजिक रूल के हिसाब से चले के पड़ल नु तो ओ हिसाब में ई तैका ई हमनी के गलती सिस्टम आ गेलू तो वो जगह में हम विरोध भी कैली यहाँ वार्डा अध्यक्ष रामकुर जी उपमेयर जी बाड़न तो वो जगह पर भी ना ना ये जागे जी बनस जगे जी बनस कह के विरोध भी हम कैले रही काहे बनस थी पार्टी पक्ष वोटिंग होको चाहे कौन ऐसा सिस्टम में प्रक्रिया में लागो हेडो सर समर्थन देना ना जगो जी रह तो हमने कही तो ठीक बा ये अपने लोगों के जबरदस्ती चाहे पावर बजती कर सकिले अपने तो हमने ओमे राउर कौन से आ, मतलब कि व्यवस्थापन समिति अपना मनोपरली हिसाब से भइल बाटे ना ना बहुत अनलिगन भइल भाई हाँ, हाँ, मनोपरली हिसाब से हाँ, भइल बाटे बहुमत के आधार पर बहुमत के कदर ना भइल बाटे ना भइल ना भइल ती लोकतांत्रिक पार्टी पक्ष दबाव के परल से ना हई रहे हई रहे एंती होखेला हम्म। सामाजिक रूल के हिसाब कथी होखेला हमनी के सब केहू के मानव बल चाहिए तो मिला के चले गए पड़ल कोनो सिस्टम में तब ना उ चीज के मान्यता हुई कोनो चीज अपने के आज मान ली हम बरियार बड़ी चाहे हमारे दस गो पाँच गो सामान बा तो हम कुछ कर सकिल सिस्टम बैठ हो रही सामाजिक परम्परा के मतलब हाँ, वार्ड अध्यक्ष जीत रहलन तो भी बात एक टुक ना लेलन काहे विपक्षी एंटी विरोध कर वो चीज के हमनी के प्रस्ताव डल्ली भी वार्ड अध्यक्ष जी के अच्छा, राम जी मेयर साहब रहन वो जगह में हम्म। तो ये लोग सापा सपोर्ट कर दिलन एक तरफी हुए रहियन कि हुए रहियन हम्म। तो हमनी के ठीक बा जा अपने मन मानी जति करे के बात अति करू लगन बात खत्म हम्म। जब हमनी के वैल्यू नहीं के तो हमनी न्यूट्रल लेकर चल देली ओमे से ये बात कहे के बा बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद हां आदरणीय दर्शक हाल के अवस्था स्थिति परिस्थिति में रोसमन दृष्टिपात कर रहल बानी देख रहल बानी कि हाल के अवस्था में ये व्यवस्थापन समिति के में जो चुनाव भेल बाटे चुनाव हो करके भी बहुमत के कदर नहीं भइल कहीं ना कहीं लोकतंत्र के कहीं कहीं परिहास कैल यहाँ अपने संबंध देख रहा बानी यहाँ पर और भी स्थानीय बानी वो उनका से भी उनका थोड़ा सा बातचीत करे के चाहे अपन शुभ नाम बताया जाए सबसे पहले का बात कि हम तो अपने के चिंते नहीं की अपने हाँ। परिचय देती तो अपने के भी बधाई देती और हम्म, हम्म, हम्म। नाम अपने के भी हमारा था नहीं संचारकर्मी अनिल वर्मा मृगन संजाल की यहाँ हमनी रहल बानी चीन और अभी की अवस्था स्थिति परिस्थिति जौन रुआ सभन भी देख रहल बानी देखनी है सुननी हमें इस संदर्भ में राउर धारणा कथी रहल बाटे सबसे पहल के बात बा अनिल जी की अपने पत्रकारिता लाइन में बहुत अग्रसर होकम एक लेल अपने हम बधाई देव साधन सबसे पहल के बात सबसे बेसी हम खुश एक लेल बानी कि सुवर्ण गौपालिका वार्ड नंबर छः के लोग के आज पत्रकार देखे के मिलल ये बेसी खुश बाड़ी हम सबसे बेसी हमारा व्यक्तिगत खुशहाली वहाँ लागल दूसरका बात ई लागल कि हम एक्स्ट्रा बात कोनो ना हम अपने जितना पत्रिका कैली है वो मध्य में के कुछ हम अपने सामने दू चार शब्द बात रख जी कहल जाए ठीक है कैमरा अपने होपर कर दू हज़ार पैंसठी साल में स्कूल स्थापना भेल जी जी ओकरा पहले का कि मतलब फूस के घर यहाँ बन है बांस पर जी दू हज़ार पैंसठ से लेकर दू हज़ार उनासी तक ले हम्म, हम्म। भौतिक पूर्वाधार में यहाँ के हेड सर के कौन कौन योगदान से हम्म। कितना मेहनत से कितना परिश्रम से जैसे अपने तक देर पहले हमने इंटरनल छलफल हुआ होते रह तो हमारा तो बात थाना लगल लेकिन बोलन हम्म। लोग कहलन कि पावर से ताकत से शोर से बोर से कि हर चीज होके के मतलब हेड सर के बात आलन हुई हम्म, हम्म, दो हजार पैंसठ से लेके दो हजार नवासी तक ले अभी ले बाउंड्री में मंदिर में वाल में टॉयलेट में भवन में जवन जवन चीज यूज कैले बड़न चीज शिक्षा में यूज ना कैलन का कि मास्टर के दरबंदी बढ़े ना सकल एक बात दूसर के में कहे के मतलब हमारा अभी स्वर्ण गोपालिका वार्ड नंबर छः के मीटर की मात्र बात करी रही हम को जिला लेवल केंद्र लेवल नेता नहीं किया एगो हम्म। साधारण कहे मतलब गिरस्त टाइप के लोग बड़ी हम यादव हम्म। जाना स्कूल में हेड मास्टर बो में को जरूर न दूगो यादव कहे के मतलब सहायक मास्टर हुई ये हम्म। मैं कहे के मतलब गिरी सर हेड मास्टर बन तो सहायक गिरी सर हुई एगो ये भी तय मतलब पार्था हमारा देखे के खाली छः नंबर मिली जा बात अपने रिपोर्टिंग करी तेरी वो अपने लोगों के मैटर बा बाद अभी जौन है पाँच क्लास में ऑफिस रह गए वी आई पी ऑफिस बनल है जमीन दाता कृपा प्रसाद यादव बड़ा जी जमीन उनकर जमीन है दिले बड़ानू दो हजार पैंसठ साल में स्कूली कोनो एंगल से तीन काटा कुछ दूरी जमीन है ये जमीन पूरा सामाजिक में देवल गए तो जाके सब बनल अभी इतना वी आई पी ऑफिस रहा है तुर के पाँच क्लास के जो रूम के जो ऑफिस बनाल गए भाई कितना सच्चाई है एक बात दूसर के में यहाँ के वार्ड अध्यक्ष लायक राजनीतिक बात हम स्कूल में ना करम स्कूल संबंधित बात करम स्कूल के बाहर में कुछ राजनीतिक शब्द जो यहाँ के जो माहौल में झेला रहा बात हम अपने कहम आज कथी भेल कि यहाँ के मतलब जब जमीन दाता बढ़न एक हमारे से पहले इंटरव्यू अपने लेते रहनी शायद व्यवस्थापन समिति के बारे में कुछ कहल दू चार सब व्यवस्थापन समिति के अर्थ कथी है यहाँ के जे व्यक्ति जे व्यक्ति मध्य में वार्ड अध्यक्ष लगाए वो से सरोकार रखे वाला व्यक्ति यदि अगर व्यवस्थापन समिति के के लखन व्यवस्थापन समिति बनावे शायद वही लोग के धारणा रहे कि ऐसे भेल अभी तक हम चैलेंज करे जरी कि व्यवस्थापन समिति के फुल फॉर्म में स्कूल के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष यदि अगर बता दी तो हम कानूनी सजा सहलम तैयार बने व्यवस्थापन समिति के काम कर्तव्य अधिकार अगर वो व्यवस्थापन समिति बता दी तो हम चीज़ गलत स्वीकार थोड़ा सा हम चर्चा करे चाहे जिसमें सभी भइला के बावजूद भी यहाँ के अभिभावक लोग के दृष्टिकोण दृष्टिपात जौन बाटे का नहीं पहुँचे सकत कि के तरह से बा अब इला कथी बा के समस्या बा हमरा बुझाई में हम्म। अब हम जति बुझन जति सबके बुझे शायद तो बात नहीं है यहाँ हम्म, हम्म। कथी बा इला यहाँ के इन्वायरमेंट से बुझू ना कि कहे के मतलब कोनो चीज करे से पहले आखिरी में एगो सोच होके पड़ो जब हमनी के मानसिकता एगो व्यवस्थापन समिति बनावे वाला व्यक्ति व्यवस्थापन समिति बनाए को ढंग ना कहूँ आ चाहे नॉलेज ना कहूँ जब व्यवस्थापन समिति सही ना बन सकल तो वहाँ शिक्षक का निमन हो हम जब व्यवस्थापन समिति निमन ना बना सकली तो हम शिक्षा पर कथी आस रख आ जब तक शिक्षा के स्किल जब मास्टर लोग जब शिक्षा ना हुई तो लड़के का शिक्षा हुई अपने आके लड़के से पूछने एबीसीडी पढ़े लेकिन आवेला मास्टर साहब से देखो ना पूछने के एबीसीडी पढ़े आवे लेकिन आवेला कहीं मास्टर साहब के एबीसीडी ना आवे तो लड़के आए कहाँ से आई नहीं कहीं हुए वैसा कुछ मास्टर लोग हुई उनका एबीसीडी ना आई उ लड़के का एबीसीडी पढ़ाई अपने सीधे ये ना कहम कि बड़ा बाबा स्कूल में गए है लड़के सके से एबीसीडी पढ़े ना बोले अपने तो इतना तो कहम कि वहाँ के मास्टर के एबीसीडी ना बोले एक बार दूसर के मैं कहे के मतलब कि हेड सर कौन प्रयास कलम तो शिक्षा के दरबंदी ना बढ़े सकला कौन प्रयास कलम तो इतना ढाक ढाक उठाए घर दू दू गो टॉयलेट बाउंड्री सरस्वती मंदिर ये सब कौन प्रयास में कौन प्रयास की कहे मतलब इसे भेल हाँ। हाँ, चलिए ये अपना जानकारी करनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे अपने के अभी जैसे विकास के क्रम में देखल जा रहा बाटे कि हर जगह हर टोल में मैंने पूरा देश भर के ही अवस्था स्थिति परिस्थिति में देखे वाला विकास रोड नाला आदि इत्यादि देखे में मिल रहा बाटे लेकिन जो शिक्षा स्वास्थ्य के विकास जो होखेला ना देखे वाला बा लौकेला ना हम लेकिन आ, लेकिन कथी होखेला कि एमे दृष्टिकोण जौन बाटे दृष्टिपात कहीं कहीं माने लुका के रह जाला आ, एक ही दृष्टिकोण से रुआ के हम थोड़ा सा हम शिक्षा की तरफ में मोड़े के चाहें कि जौन हिसाब से देखनी है सुननी हवे ना वो में अब रुआ किकरा के दोषी मानता नहीं समाज के यानी कि अभिभावक के शिक्षक के सरकार के कि विद्यार्थी के हाँ, बढ़िया बात पूछ ली सबसे पहले के बाद देखा जाओ कोनो चीज के अभिभावक के गार्जियन उ चीज ना खेले जैसे हाँ। दस बजे से लेके पाँच बजे तक ले हम स्कूल में केहू लेके अगर पठावत बा हम्म। तो ओकर काम सहार सुसार के पठा दोगे संस्कार सीखे के दस से पाँच बजे में तहिन बा हम्म। यहाँ से एबीसीडी पढ़ के जाए कि के पढ़ के जाए हम्म। एक बात तो स्कूल जिम्मेवारी हली बा दूसर के बात यहाँ के व्यवस्थापन करे वाला यानी कि अब राजनीतिक माहौल में बोले के ना पड़ी बोले के पड़ी अब अपने जाना अपने कहनी है तो अब राजनीतिक मोटर में राजनीतिक मैटर से ही स्कूल के व्यवस्थापन समिति बनावल जाले नू बनल बा नु तब दाबी विरोध आज जैसे कह कि दार्जिलिंग से बनल तो जब व्यवस्थापन समिति सही रही तो शिक्षा सही हो व्यवस्थापन समिति में राजनीति में यानी कि वार्ड अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष इस स्कूल के चाहे शिक्षा प्रति ज्यादा दायित्व नहीं निभो शिक्षा प्रति स्पष्ट बात बा स्वास्थ्य के बात रह गए तो सर सफाई तो घरे से नहीं दस बजे से पाँच बजे कति चार बजे स्वास्थ्य के बात रह गए तो ऐसे स्थानीय निकाय में तो वार्ड अध्यक्ष आई नू अध्यक्ष जी के भी में सराहनीय भूमिका नहीं है हेड सर के में सराहनीय भूमिका नहीं है सराहनीय भूमिका रहित अगर खुश का घर में पढ़ाई ना हो सकता अभी बताई घर जवन झाल में पालो नहीं के लागल वो टूटता नया दू कोठे भवन चाहिए लेकिन अठारह लाख की कथी कथी योजना में का बनाव अभी कुछ नहीं के था केहू के नहीं के अगर इनमें केहू के था होके लोग कहला दी कि फलना के बजट आप एंग एंग याल बा एक के के उपभोक्ता का गठन का हुडिंग बोर्ड के टूटे लगल कहाँ निर्णय बा केहू तो बता दे दो व्यवस्थापन समिति चाहे वार्ड अध्यक्ष और चाहे स्कूल वार्ड अध्यक्ष के जब यदि तुरही के रहे तो व्यवस्थापन समिति के बैठक करे गांव समाज को दो चार लोग के जानकारी करे के चाहिए कि इसको तुर से हुई व्यवस्थापन समिति के बिना अनुमति के ही वाड़ा अध्यक्ष तुरले अब हमनी का बुझाई में तो व्यवस्थापन समिति शायद जनित हुए तो माइनेट में जनित हुए व्यवस्थापन समिति का मतलब पूरे गाँव तो ना होखेला एगो व्यक्ति होखेला पूरा अभिभावक के तो हक बन व्यवस्थापन समिति के चित बुझा लिया ओकर तो दायित्व बनत बानू इन्हें के बनत दायित्व अच्छा राउर भी बच्चा में पढ़ेला जी पढ़ेला कितना कक्षा में पढ़ेला अभी तो शायद डेढ़ महीने से बाहर रही जा हाँ, हाँ। अभी नहीं लेकिन पहले पढ़त रहा जी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी यहाँ और भी बानी यहाँ शायद क्यों जगह धनी बानी वहाँ के हम बातचीत करके चाहे कृपा कृपा जी आ, फिर से हम अपने के जोड़े के चाहें और इतना महादानी रहल बानी ना इतना महादान कोई नहीं अपन जगह दान कर देनी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के संदर्भ में अगर जैसे वहाँ के कहनी है दूजना यहाँ के स्थानीय लोग बानी व्यवस्थापन समिति के बलपूर्वक के हिसाब से यहाँ के और से भी विकास के संदर्भ में इस संदर्भ में राउर कथी धारणा रहा बटे रुआ तो दान कैनी लेकिन अभी दान कैला के बावजूद भी ऐसा ऐसा किस्म के प्रक्रिया देखे के मिल रहा बटे रुआ सुने के मिल रहा बटे दृष्टिपात करे के मिल रहा बटे अच्छा। एमे राउर का धारणा रहा बटे हम तो एमे कहे मतलब जे दान कर देली जी पहले जे लड़का सब हमारे गाँव घर के बा हम्म। पढ़ी तो ऐसे कह के हम दे दिली तो अभी में अध्यक्ष के लोग अभी मैंने मिला के जो हाँ हे हाँ, रहो जगे रहो जगे रहो वो उन करे के लोग चुन दिल तो चुनाव कहा भइले मैंने अब ए चुनाव का मैंने पहले बैठ के उन करे के लोग सेलेक्ट कर दिल हम्म, हम्म। तो हम ठीक बाटे केहू रहो मनोनीत कैल गेल रहे माने चुनाव ना भेल रहे जी ना अच्छा मन मनमोनित चुन दियाल जे हां ई फनले आदमी रहो हम्म, तो उन करे के चुन दियाल हां ए में मैंने दोसर कोई कहे ना अच्छा यहाँ पर जो विकास के संदर्भ में जो बातचीत भैया कि जैसे उनका कहना में रहा बटे कि जे जो भवन अभी देख रहा बानी जो कि टूट रहा बटे फूस के भी घर में पढ़ाई हो सकत हाँ, पहले लेकिन वो वैसा मतलब कि एगो सेट भैला के बावजूद भी के तूर करके और जो बनावल जा रहा बटे तो एमे अब राउर दृष्टिकोण से एमे हमनी क्या हम हमनी साइन ना करे रही हम्म, हम्म। हमनियो मने बारिश में व्यवस्था समिति में हम्म। तो, हम्म। तो हम साइन ना कर रही हम कहे ठीक बाटे अभी तो ये घर अभी यही में पढ़े वाला चीज लख तो बाद में कहला लोग जे ना जे बोलू पाका हो जाए तो बोलू सुंदर हो जाए हम्म। तो ऐसे कह के हमनियो में साइन कर देली अच्छा ओकर और भी विकास के जो प्रक्रिया होखेला और विकास भी हो सकता ना शिक्षा के व्यवस्थापन कल जा सकता इस संदर्भ में क्यों दृष्टिपात ना कैलक ना ना ना अच्छा, धन्यवाद अदरणीय अच्छा, दर्शक अभी यहाँ के हाल के अवस्था स्थिति परिस्थिति के बारे में हमने सीधा सीधा का रूबरू करेम सन यहाँ के हमने के हेडमास्टर साहब जीवानी बानी यहाँ के प्रधान अध्यापक जीव जीवानी उनका से हमने सीधा हमने के चलेम उनका से बातचीत करें कि यहाँ के अवस्था स्थिति परिस्थिति के तरह से रहा बाटे आई चल जाओ हमने के हमने के यहाँ के प्रधान अध्यापक जी के समक्ष में हमने के प्रधान अध्यापक जी के बानी और वहाँ से हमने का बातचीत करम सन हाँ, यहाँ पर हाँ, बहुत सारा विद्यार्थी जब बाटे थोड़ा सा विद्यार्थी के तरफ में हम दिखाए के चाहें कि यहाँ के विद्यार्थी लोग की अवस्था स्थिति परिस्थिति अभी रहुआ देख रहा बनी एक यहाँ जो बोट रहा बाटे वृक्ष जौन रहल बाटे वृक्ष के नीचे पढ़े के बाद दे रहा बाटे और यहाँ के क्लास कक्षा जौन बा के तरह से संचालन हो रहा बाटे इनमें कौन विद्यार्थी कौन कक्षा के रहा बाटे एक ही संदर्भ में रुआ में दृष्टिपात कर रहा बने कि वो लोग कौन कक्षा के और कौन हिसाब से यहाँ के शिक्षक लोग वो लोग अध्यापन करा रहा बा के इस सबके संदर्भ में हमका दृष्टिपात कराएं सन आई चलिए सीधा हमिका हमके यहाँ पर प्रधान अध्यापक जी बानी वहाँ से हमने बातचीत करे के चाहन सर हमने की समाज निगरानी कार्यक्रम स्वागत बाटे अपन एक बार परिचय कराइए हमर नाम रामाशिष गिरी घर बरियारपुर गढ़ीमई नगरपालिका वार्ड नम्बर एक गढीमै नगरपालिका कि गढीमै नगरपालिका वार्ड नम्बर एक अच्छा मजरिया सिमरत गचिया हाँ, हम यहाँ कार्यरत बनी अपने के यहाँ के पर हैं श्री ब्रह्म बाबा प्राथमिक विद्यालय मझड़िया छौ के हम्म, हम्म, हम्म। कार्यरत पर में बनी अभी लेकिन महागढ़ी में नगर पालिका में पड़ेला घर ना स्वर्ण गाँव पालिका अच्छा। नगर पालिका में पड़ल है गाँव पालिका में जी जी स्वर्ण गाँव पालिका वार्ड नंबर छ में बाई हाँ में जी यहाँ बोर्ड पर लिखल बाटे वार्ड नंबर तीन से कह के जी ना छ पहले छ अच्छा अच्छा अबिन हाल तीन अच्छा हाल के तीन पहले का छ और हाल के तीन हाल के तीन यहाँ की अवस्था स्थिति परिस्थिति के तरह से रहल बाटे यहाँ के कौन संबंधी में राउर स्कूल के स्कूल के अवस्था अभी जो बानू जी अभिन के दयनीय अवस्था ये लेल बा कि हमारा स्कूल में विद्यार्थी अनुपात के टीचर अपूग भेला से अबिन यहाँ के दयनीय अवस्था बा शिक्षक के अपूग जी, जी, जी, अच्छा एक संदर्भ में रुआ कौन कौन निकाय में खोजबीन कैले बने हम एक संदर्भ में रुआ गाँव पालिका स्वर्ण गाँव पालिका में हम निवेदन भी दिले बनी मांग भी कैले बनी रिक्वेस्ट भी कैले बनी कि रउआ लोगन चल के पहले देखी जहाँ विद्यार्थी संख्या बा वो विद्यार्थी संख्या का अनुपात में टीचर अगर अपने लोगन उपलब्ध ना कराएं तो दू गो चार गो टीचर से शिक्षा के उन्नति हो जाए नहीं खे ऐसे हम मांग भी कर चुकल बनी अच्छा जैसे अभी जो ई भवन जो लौकता यहाँ जैसे ब्रेंच सब बाटे एपर छाना नहीं खे इस संदर्भ में ई कथी बने के क्रम में बाटे कि के तरह से रहल बाटे देखल जाओ सर सबसे मेन चीज कथी बाटे कि स्थानीय लागू भेल स्थानीय के बाद में यहाँ यहाँ कोनो किस्म के बर विकास ना रहे जितना बा ये अपने के शिक्षा ऑफिस अंतर्गत ही हमने ब्लॉक सेट लिया के बनैली बनैला के बाद में एगो ब्लॉक सेट बनल बाद में गो ब्लॉक सेट बनल फिर शिक्षा ऑफिस पैसा दिलक टॉयलेट के बात कैलक टॉयलेट भी अपने के बनल बाद में स्थानीय जब तह तो बा एक बाद में ई जौन छाना बा पूरा छाना मने चू के हम्म। जेकि बेंच सब सरल बा नु हम्म। सब चुअल रहे चुअल आई टूटल इस सब बेंच से भी सरल है तो हम इस चीज ला भौतिक के योजना में अपने के हम मांग कैली कि किता एक संरक्षण कर देवे के पड़ल अब निकाय जो स्थानीय बा वह निकाय में तो हमने के जे भी कुछ करम बाद में जब गांव सभा भेल गांव सभा भेल वहाँ गांव सभा में वो लोग कहल कि ठीक बा अपने के स्कूल प्रति हमने कुछ सोच राखम ओकरा बाद में गांव सभा से का भेल कि अठारह लाख रुपया हमारा स्कूल के भवन निर्माण ला दू कोठे दू कोठे भवन निर्माण ला वो लोग अपन बजटिंग कैलक लोग बजटिंग कैला के बाद में वो दू कोठे भवन बनेला मैंने हम्म। बजट पारित भेल पारित भेला के बाद में कहा भेल कि वो लोग से हम कहली कि ठीक बा अभी तो समय बा एक के अब चैत मसांत में अपने के परीक्षा हो रहा बा चैत से लेके बैसाख तक ले में अल्पत्र रही एक के जितना जल्दी हुई उतना जल्दी रहुआ लोगन हमार निर्माण कार्य संपन्न कर दिया ओकरा बाद में छाना उना खुलल बा सब छाना घर में धराल बा ओकरा बाद में अपने के कहल की सब अब टूटे वाला बा बने वाला बा ये अब हमरा जौन अवगत भेल वो अनुसार से हम अपन पहला चल ली बने वाला कर्म गाँव पालिका बना रहा बा वो अब कितना जल्दी बना के हमरा के कितना जल्दी भवन दियन कितना जल्दी टीचर दियन वो अनुसार के जौन निर्देशन गाँव पालिका के बा हम्म। वही निर्देशन अनुकूल हमरा यहाँ आगे हम्म, बढ़ेगा अब जैसे अभी की अवस्था में जो विद्यार्थी सबके देख रहा नहीं यहाँ कितना कक्षा तक पढ़ाई हो खेला पाँच कक्षा तक पाँच कक्षा तक अच्छा जैसे अभी जो हिसाब से बच्चा सब बैठल बा कौन कौन क्लास के विद्यार्थी सब दो तीन बा जी एक आ बाल विकास बा तीन चार पाँच वो रूम में बा सर एगो रूम बाँचल बा जी जी वो रूम में हम चार पाँच के बच्चा रख ले एगो रूम में दू गो कक्षा के जी जी हाँ पहले से भी हुई देखो अभी लिखल हुई कहीं कहीं हाँ, हाँ। चार पाँच चार पाँच कह के अब भवन कम भेला से क्लास बेसी भेला से टीचर कम भेला से बहु कक्षा लागू करे के पड़ल अगर मान लिया कि हमारे लग टीचरे ना हुई हम बाहर निकाल के विद्यार्थी के शिक्षा देम तो का हासिल कर सके टीचर तो हो के पड़ल आज भी जे भी बा आधुनिक युग बा या जितना सामान बार हुआ एक द्वारा न अपने लाइफ कर सकिले सामान्य ना हो लाइफ कति हो सकल टीचर हो के पड़ल भवन हो के पड़ल बाद में ही सब कुछ हो हम्म। है कि ना तो अब यहाँ तक ले तो हमने के बा अब कितना जल्दी भवन बनता हम्म। कितना जल्दी गांव पालिका से हमारा टीचर मिलता हम्म। है कि ना एक बाद में फिर अपने के सर हम अपने के इनवाइट करके बुलाए एक बार कि सर अब हम व्यवस्थित हो गए बनी आके अब हमारा के देखल अच्छा जैसे भवन निर्माण के कार्य जो हो रहा बटे भवन एक कोठे जन जो सेट बाल दू कोठे अभी जो सेट जो बनल बटे जी जी सेट पहल का बेर बनल दूसर का बार में और दूसर का हाउस हाँ ये अपने के पैंसठ के जौन स्कूल स्थापना बेल नो जी जी तो पैंसठ छियासठ में ही ये शिक्षा ऑफिस से मांग कैली हम्म, हम्म, हम्म। कि एगो हमरा तो कम से कम तत्काली चाहिए यहाँ सब लड़का बोरा पर बैठे तो ये भवन हम बनैली बाद में जीबी से सर हम माननीय कोटा से ये सब डेस्क बेंच उपलब्ध कैली तो वो शुरू में ये बनल और बाद में ये बनल बाटे जी अब जैसे यहाँ पर जोन भी व्यवस्थापन रुआ करा के आय बानी अभी करावत बानी अब यहाँ थोड़ा सा हम अपने से जानकारी लेवे के चाहे कि यहाँ के विद्यार्थी सबके अभिभावक लोग के जी जी जौन एगो मतलब कि चासो होखेला जी जी जी वो कितना तक के रहा बाटे वो अपने के चालीसों परसेंट नहीं खेल चालीस परसेंट भी नहीं नहीं लोग ना खोजला लो कि जहाँ हमारे बाल बच्चा पढ़ता कि ना पढ़ता खेलता हम यहाँ सर जितना दलित बनो अगर मान लियो कोनो के कॉपी भुला गए लड़का ह कोनो चोरा लक लड़के ह रोए लागल चाहे जे भी कुछ करे लागल जी जी जी ओकरा बाद में अपने के हम अपना ओर से वो लड़का के बजावे ला एगो कॉपी एगो पेंसिल हम्म। तत्कालीन संरक्षण करे ले हम्म। गाँव के गार्जियन बहुत कम लोग बाटे कि आके यहाँ मने कि हमारे बच्चा काहे नहीं के पढ़े चाहे पढ़े नहीं के आल बहुत ऐसा बा सर हमारा विद्यार्थी इतने नहीं खे ऐसे बहुत ज़्यादा बा लेकिन विद्यार्थी अभी नहीं खे आठ दिन सात दिन चार दिन पाँच दिन रास्ता पेड़ा रोड कहीं जे देखी ले अपने के लेकर नहीं खे हुए नहीं खे पढ़े जाए ये भी हम सूचना करे ले लेकिन आयला का बावजूद ही में ही हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी आ अच्छा तो- यहाँ लगभग विद्यार्थी के संख्या देखा जाए जी तो कितना रहा बटे पूरा साढ़े तीन सौ विद्यार्थी सर अपने के इमिश में बा हम्म। साढ़े तीन सौ हम्म, हम्म। जबकि बीच में जब खाजा लागू भेल आयल गेल सब कुछ हुए लागल तो कम से कम यहाँ अपने के अढ़ाई सौ साठ सत्तर अस्सी तक ले विद्यार्थी हो गए छोट छोट बच्चा अभी नहीं खेल पहले बच्चा सभी छोट छोट आ गए यहाँ तो ओकनी के कथी बटे कि सर एगो हमने के प्रॉपर यहाँ के अथी के हिसाब में है घर मदन जी के हाँ अभी हुआ बराबर इनका देखे में बा कि विद्यार्थी हेतना बा हेलखन बा हुलखन बा पहले विद्यार्थी लोग अवैत जाता अभी लगन पताई के टाइम से ले भी कुछ कम बा लेकिन विद्यार्थी एकदम यहाँ अवेलेबल बा सर इनमें कोनो दुमत के बात नहीं है कि जो पाठ्यक्रम जो लागू भेल बा जन हमें नैतिक शिक्षा हटा करके और अन्य अन्य सब्जेक्ट जो लागू भेल बाटे जना के उपज देख रहा बनी जैसे विद्यार्थी सबसे पूछला पर गार्जियन के नाम हो चाहे राउर नाम हो आलू प्याज या गाछ वृक्ष के जैसन मैंने नाम रख रहा बाटे जी श्री सुश्री मिस्टर मिस्ट्रेस आदि इत्यादि के उ, आ, मतलब कि चर्चा नहीं है हालांकि हर शिक्षक हर माँ बाप अपना अपना विद्यार्थी के चाहे अपना अपना बाल बच्चा के मैंने घर से ही सिखा के भेजेला लेकिन कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम से हटाला के कारण से ही ऐसे कमी भइल बाटे कि के तरह से रहल बाटे और धारणा में कथी रहल बाटे सामाजिक वातावरण अनुकूल जौन होखले सर जी अपन एगो व्यक्तिगत घर के रहन सहन जी जी उ हिसाब के वातावरण हईते नहीं हम्म, हम्म, हम्म। उ वातावरण ना भेला का चलते जी जी जे रउआ बोल रहा बनी हम सीख रहल बनी जी जी जी और वो अनुसार के ही सब प्रचलन बा यहाँ पहले में अभिन में बहुत डिली आसमान के फर्क बा केहू से पूछला के बाद में लोग जी कहे जी, जी। ये शब्द मदेशी या पहाड़ी के मेटर में जी बउआ के बाबू कह के बोलावल जाले बाबू एता आऊ कह के बोलावल जाले लेकिन हमनी के भर्सन का बा छोड़ा सुनना <laughs> एगो शब्द बा सर शब्द कथी होकले हम्म। प्रकरण होते जाले हो हाँ। सीखते जाए हम्म। जितना भी ना बुझ जितना भी गलत शब्द बा हम्म, ओकर क्लास ना होकले सर जी जी शिक्षा के क्लास होकले जी जी निमन शब्द के क्लास होकले जी गाड़ी बात अशब्द के क्लासे ना होकले जी प्रॉपर विद्यार्थी अन शब्द अपने आप पर उपज कर ले बनन सर हाँ, हाँ, तो ये वातावरण जौन के सामाजिक वातावरण से बहुत बड़का अवसर पड़े है हम्म, हम्म, हम्म। रुआ हम कह तनी हम रुआ के रुआ कह देनी रुआ हमरा के रुआ कह देनी लेकिन ये वातावरण में ना घुले वाला लोग तू हेने आवो हाँ, हाँ। तू कहाँ जाई तारा हाँ, शब्द जवन बा वो तो बच्चा प्रकरण करे न सर वो तो सीख ये वो क्लास स्कूल क्लास देला से सब चीज निवारण ना हो जाए हमारे होमवर्क चेक करे वाला इस समाज में कई लोग बा अपना बाल बच्चा के कॉपी कै गोड़ा के नहीं खे यो चीज कह के हमारा पर कम से कम आरोप लगाए वाला व्यक्ति चाहिए ना कि ना चाहिए तो जो श्री शब्द कहली है वो तो सीखे लोपे हो गए बा नैतिक वाला हिसाब रहे नैतिक शिक्षा रहे वो से रहुआ हम सब के सीख ले बनी पढ़ ले बनी जी जी आज भी जो समाज के बाल बच्चा बहु अनुसार के बोली विचार बा ऐसा बात नहीं कैसे नहीं के जी जी जौना के अपने सिखाए जो शब्द राखम उस चीज उस सीखे में मिलो शब्द टाइम लगेता और शब्द तुरंत ज्ञान हो जाता जी जी अब थोड़ा सा हमिका एक छोट करे के चाहे थोड़ा सा हमने के स्कूल के व्यवस्थापन के संदर्भ में हमने के बातचीत करके चाहे व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष यहाँ के के रहल बानी क्या वहाँ उपलब्ध हो सकता नहीं अभी के समय बानी अभी अनुगमन टोली में अच्छा अनुगमन टोली में बानी तकरीबन हाँ। बाटे कि सर हम्म। शिक्षा ऑफिस के जी जी अब शिक्षा अपने के संयोजक जो बानो जी अपने के जितना भी स्कूल से अनुगमन हो रहा <laughs> है हम्म, हम्म, हम्म। तो वो शिक्षा समिति के मेंबर बड़ा जी जी जी अच्छा बुझे नहीं तो वो हम फोन लिया कि वो लोग यहाँ आल बा हाँ, हाँ, हाँ। तो वो लोग हो सकल कि टीमें आ जाए लोग की आखिर कहाँ बालू हम बानी से अनुगमन में हमनी अनुगमन में बानी अनुगमन से अब चलम तो हम जानकारी उनका के रउए बारे में दे दिली जी वहाँ के आल बनी स्कूल में बानी जी जी कुछ बात विद्यार्थी साथ पूछ रहा बानी यहाँ दो चार दस आदमी बीस आदमी पचास आदमी अभिभावक लोग भी बा अभी वहाँ स्कूल संबंधी उनका जहाँ जानकारी ले रहा बनी तो जैसे व्यवस्थापन के संदर्भ में हम थोड़ा सा बातचीत करे के चाहें कि यहाँ पर खाजा जो व्यवस्थापन होखेला एक विद्यार्थी पर कितना खाजा के पंद्रह रुपया पंद्रह रुपया जी जी आ संदर्भ में पंद्रह रुपया के बापत में कथी कथी उपलब्ध कराए सात मैंने छः दिन के छः आइटम बा छः दिन के छः आइटम छः आइटम लिस्ट भी बा घर में हाँ, हाँ, हाँ। ओकर गाँव पालिका के नीति नियम बनल बा नीति नियम में अपने के कथी बाटे कि आइतवार के दिन खीर बा हम्म, हम्म। सोमवार के चना चिवड़ा बा मंगलवार के सेवई बा बुधवार के अपने के तरकारी चिवड़ा बा बीफे के खिचड़ी बा सूप के फल फूल बा ये पूरा रउआ अधिकारी हई जी, जी लेकिन और अधिकार हाँ, हाँ। नहीं है शेड्यूल जवन हुई अनुसार के रउआ चले के बा जी जी अनुगमन आई चेक करी हाँ, दस गो विद्यार्थी कम बा पचास गो विद्यार्थी कम बा दस गो विद्यार्थी बेसी बा ओकर जवाब अपने दी अपने ली हाँ बाकी एक एगो चीज बाकी सुरक्षित साथ जी, जी। बच्चा के लखन खाई तो सुरक्षित हो हाँ, कहाँ जाई तो मारपीट ना हो हाँ, हाँ। कहाँ जाई तो गिरे ना मुड़ी ना फूटे वो व्यवस्था करे के व्यवहार हमार नहीं अब वो के लखन बा का बा वो शेड्यूल अनुसार के हमने के चले बा हम्म, हम्म। पहले के शिक्षा ऑफिस अभी ना स्थानीय में अपनऊ का मालूम हुई कि कहाँ से कथी बा ना बा सब केहू का बात मालूम बा व्यवस्थित करे ला टेंशन बा बुझनी की ना चलिए uh, एक के साथ साथ uh, हम क्या uh, अब अंत अंत में शिक्षा के संदर्भ में एक के गुणस्तर और भी बढ़ावे खातिर जी जी राउर पहल कदमी कथी रहल बाटे हमार पहल बा सर कि हमारा जौन शिक्षा के गुणस्तर करेला स्वर्ण गांव पालिका के पराबी में चैलेंज करम हम भवन प्लस अगर टीचर हो जाए तो साल डेढ़ साल दू साल में अपने के हम आमंत्रित करम अपने आके हमारे विद्यार्थी के मने यहाँ पूरा जौन हिसाब से गुण स्तरीय तरीका से हमारे विद्यार्थी के गुणस्तर अपने चेक कर सकेले बाकायदे एक एगो चीज बा रउआ से रिक्वेस्ट बा रउआ माध्यम से हो समाज के माध्यम से हो हमारा व्यक्तिगत माध्यम से हो टीवी माध्यम से हो हमारा कोठा प्लस टीचर के आवश्यकता बा बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान हाँ, आदरणीय दर्शक बिंद हाँ, रुआ अभी देख रहा बानी दीर्घ संचाल टीवी और उस तरह उस तरह से अभी के हमने की श्री ब्रह्म बाबा प्राथमिक विद्यालय निर्हलवानी सन सुवर्ण गाउँपालिका वार्ड नंबर तीन मझरिया में अभी हम कहा अभी हाल के मझरिया छ में रहल साबिक के तीन और हाल के छ नंबर वाडा रहल बाटे यानी कि रंग रोदन और पेंट तक नहीं भैल नामकरण जन बाटे नाम भी परिवर्तन नहीं भैल देखे में रहल बटे स्थानीय लोग ही और सब देख रहे स्थानीय लोग ही साइड से हमके दृष्टिपात यानी कि श्रवण करा रहा बन बोल रहा बड़ी कि ना हाल के छे और मैंने विगत के समय में ये वार्ड नंबर तीन रहे लेकिन रंग रोदन और जो एगो साधारण नाम के लिखे की जो बात बाटे वो भी चीज़ नहीं भाई लेकिन भवन पर भवन निर्माण हो रहा बाटे यानी कि जो अच्छा भी बाटे ओकरा के भी तुर करके और सौंदर्यकरण में लागल बाटे लोग सौंदर्यीकरण भाई लेकिन नाम परिवर्तन ना भाई के अवस्था देख रहा बानी इस संदर्भ में अरुवा संबंध भी खुद अपने आप से मूल्यांकन कर सकता नहीं फिर से एक बार हम यहाँ पर हमें यहाँ के प्रधान अध्यापक जी के जोड़े के चाहें क्या है कि यहाँ पर गुनासू जौन बाटे शिकायत जौन बाटे शिकायत यहाँ के स्थानीय लोग के जो हिसाब से आयल है वही हिसाब से स्थानीय लोग की शिकायत के संदर्भ में हम हमका चर्चा पर चर्चा करे चाहें हमिके साथ में फिर से हमने यहाँ के प्रधानाध्यापक जी से हमने का बातचीत करे चाहें सर हाल के अवस्था में जैसे स्थानीय लोग के कुछ शिकायत भी आ गए लग इस संदर्भ में राउर धारणा कथी रहा बटे ए सर हम विशेष शिक्षा पर फोकस बा हमार जी जी भौतिक ना हम कैले बनी जी ना करी ने ई समाज लोग के चीज है समाज लोग के लखन मिलो पतो में करले लोग हम्म, हम्म, हम्म। का करले लोग वे लोग बुझे गए हमर ई सिर्फ हम अपना ड्यूटी से अवगत बनी अभी भी सुन ले हम कि कोनो काम पहले जो हमारा हिस्सा में रहे कैले रही सब कुछ कैली लेकिन अभी भी जितना निर्माण के काम बा गाँव पालिका द्वारा हो रहा बा गाँव पालिका द्वारा कर रहा बा लोग हमार जहाँ जानकारी देवे के फर्ज बा वहाँ जानकारी हम दिले बिना जानकारी के हम कोनो कार्य ना करीले बुझली अब गुनासो वाला बात आयल तो सबका सब केहू के अपन अपन एगो तौर तरीका सोच विचार अलग अलग बा सर बुझल गए अब हम हम कितना कथी कह सकिले यानी कि जो हिसाब से व्यवस्थापन समिति के चयन भाई हाँ। हाँ, राउर कोनो किस्म के भूमिका ना भूमिका नहीं है ओमे कथी बा सर व्यवस्थापन समिति के चुनाव में व्यवस्थापन समिति के गठन में हमनी के शिक्षा प्रतिनिधि के आगमन कल जाले उनका रोहबर में हम एगो सचिव हैं सचिव के पद का हक कतना निर्वाह करे के चाहिए उतने फर्ज हम निभा न ये जगह में हमार घर के केव शाखा खानदान आई न भाई भरदार आई जे भी हुई निमन हो बाउर हो समाज के लोग के चुनल व्यक्ति ही हो नो टेंशन को गुनासो नहीं के हम जब ले बानी इस समाज एक कही कि रहुआ खड़ा रही अपने के हेलखन बा हेलखन करी उहो करेला हम लोग सचिव रूपी हैं ओकरा बाद में व्यवस्थापन स्कूल के व्यवस्थापन ला संपूर्ण जिम्मेवारी में हमर अगर हम यहाँ सक्सेस नहीं की हाँ। हम व्यवस्थापन समिति लगाए बैठ के हाँ। कोई राय कह के ओकरा बाद में हम कुछ करी नहीं है बहुत धन्यवाद सर आदरणीय दर्शक बिंद रुआस जौन अभी देख रहा बानी और सुन रहा बानी इस सभी चीज़ के बारे में रुआ में भी मूल्यांकन कर रहा बानी और रुआस से भी एक हमारे आग्रह अनुरोध विनती और निहोरा बाटे कि रुआ अपन बच्चा के अगर पढ़ावे के चाहता नहीं तो थोड़ा सा निगरानी भी रुआ संबंधी करत रही रुआ अपन बच्चा के निगरानी अवश्य अनिवार्य रूप से करी काहे कि राउर सभी संपत्ति जोन बाटे राउर बाल बच्चा के खातिर ही बा ऐसे रुआ सबन अपन बच्चा पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करी ये कहत हम अपने से ले आ गया आए वाला कार्यक्रम जोन बाटे आए वाला समय में हमिका उपस्थित होबे करें तब तक के खातिर हम अनिल वर्मा के दी आ गया नमस्कार अपने की जय हो